minha etnia é indígena também, e descendente de escravo também, porque eu me orgulho. Se eu, se, eu, se eu não fosse assim meio negro, acho que eu nem ia chegar também aonde eu cheguei, porque o Martin Luther King, eu me inspiro nele também, ele teve essa, esse prazer. E uma pequena história, o meu avô, quando ele foi liberto, meu bisavô, as pessoas dizem, ele ficou tão contente, mas tão contente, que foi tomar, foi tomar bar, me emociona. Ele foi tomar cachaça lá e falou, eu estou liberto, eu estou liberto. Atrás estava morto. Ele foi, ele foi liberto para toda a eternidade.